नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्रिया भाजपा के चाणक्य साबित हुए हैं अमित शाह इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य साबित हुए हैं अमित शाह और अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद 2019 में जो अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की है उसने तो भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबको चौंका दिया है कुल मिलाकर 2014 के बाद जिस तरह की अमित शाह की रणनीति चल रही थी उसी का नतीजा था कि देश के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती चली गई हालांकि मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जरूर भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा लेकिन अब लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जो रणनीति अमित शाह ने तैयार की थी उसमें जो सफलता मिली है उसने तो कांग्रेस को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अमित शाह के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिसने उन्हें और उनकी पार्टी को इतनी अधिक सीटें दिला दी है वास्तव में अमित शाह नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा के ऐसे कद्दावर नेता साबित हुए हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एक नया इतिहास रच दिया है उन्हीं के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के पुराने दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी जसवंत सिंह यशवंत सिन्हा जैसे लोग हाशिए पर चले गए इसके बावजूद अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी का एक नया ही नेतृत्व खड़ा कर दिया है और अब संभावना यही दिख रही है कि अमित शाह के नेतृत्व में एक नई टीम भारतीय जनता पार्टी में काम करेगी